こんにちは、粟田洋介です。今日は絵の具選びの方法についてお話ししたいと思います。まあ、方法っていうか、まあ、いつも私が使っている油絵の具、アクリル絵の具、水彩絵の具、ラッシュ、不透明水彩絵の具ですね。その4種類の絵の具の説明をしたいと思います。ちょっと今まで使ったことのない絵の具を使ってみたいとかこれから絵を描きたいんだけど何の絵の具を使ったらいいかわからないっていう方にもおすすめの内容になっております よくこれから絵を描き始めたいという方に何絵の具を使ったら良いのかっていう質問をされることがあるんですけどそんな時は その方がどんな絵を描きたいのかによって絵の具を選ぶことをお勧めしていますいろいろな思考の方がいらっしゃるので初心者だからこの絵の具っていうのはないと思うんですねでまあ選び方の基準なんですけど先ほども言いましたがどんな絵が描きたいのかということですね例えば好きなアーティストの作品があってこんな風に描いてみたいななどという具体的なイメージがあればその作品と同じ画材を使ってみるというのも一つの方法です そこまで具体的なイメージがなくてもこんな風に描いてみたいというイメージ例えば淡い色で描きたいとかベトベト塗りたくって描きたいとかそんなイメージがあればそれぞれの絵の具の特徴をお話しするので是非参考にしてみてください2つ目が 何に描きたいのかということです例えばせっかく絵画を描くならキャンバスにと思われる方なら油絵の具やアクリル絵の具がおすすめです紙に描きたいという方はアクリル絵の具やガッシュ水彩絵の具ポスターカラーなどが良いと思いますその他のものに描く例えば服とか布に描きたい場合ですねそんな場合は布用の絵の具を使ったりとかアクリル絵の具も選択しても色落ちしないのでおすすめです 革製品や木などに描くときも私はアクリル絵の具を使っています で書いた上からコーティングします3つ目がどんな環境や場所で使うかということですね例えばお家で書くとか絵画教室で使うとかそういうことですね公共の場所で書くときは油絵の具はちょっと匂いが強いので使うことができない場合もあるかもしれませんあとお家で書くときもお家に匂いに敏感な方がいらっしゃるとかご自分が油絵の具の匂いが嫌いだとかっていう方だったらちょっと問題かもしれませんねで自分が油絵の具の匂いが好きかどうかわからないという場合は ら画材屋さんへ行ってちょっと匂いを嗅いで <laughs> 確認してくるということもできるかもしれませんねあとまた油絵の具なんですけど乾くのに非常に時間がかかるので仕上げたその日に作品を持ち運ばなきゃない場合はちょっと大変だと思いますではこれからは私が使っている4種類の絵の具についてお話ししたいと思います先ほども言いましたが油絵の具アクリル絵の具 水彩絵の具ラッシュその4つですこの4種類を3つのポイントに分けて説明いたしますその3つというのは1つ目が紙に書くタイプとキャンバスに書くタイプ2つ目が油性か水性かということですねで3つ目が水で薄めて描くサラサラタイプと濃く塗りたくれるベトベトタイプさてこれからはご自身が 実際に絵を描くことを想像しながら聞いていただけたらと思いますでは何に描くかということで1つ目紙に描くタイプ先ほど言った4つの絵の具の中からだと一般的に水彩絵の具グラッシュアクリル絵の具です油絵の具でも紙に下地材をしっかり塗ることで描くことができますがあまり一般的ではないかもしれませんなので水彩絵の具グラッシュアクリル絵の具この3つが紙に描くタイプとなりますまあ今紹介している4つの絵 絵の具の中からはこの3つということですでキャンバスに描くタイプは油絵の具とアクリル絵の具が一般的ですで2つ目の油性か水性かということなんですがまずはお手入れ方法ですねまずは油性の場合です まあ、油性っていうのはその名の通り油絵の具が油性ということになります油絵の具は水で洗い流せませんなので使った筆とかは水洗いができないので専用の筆洗い液を使います私はその専用の筆洗い液で油水で洗った後に石鹸をつけて水でこうやって洗い流しますできればぬるま湯を使っています 次は水性のものですね水彩絵の具ガッシュアクリル絵の具が水性の絵の具ですその3つの絵の具は水で洗い流せるので筆の手入れも水でできますなので油絵の具とかよりも手入れはお手軽なんじゃないかなと思います水彩絵の具とガッシュアクリルガッシュっていうのはまた別なんですけど不透明水彩っていうやつですね その2つは絵の具が乾いちゃってからでも水で溶けますなのでちょっとこれお手入れじゃないんですけどパレットが乾燥しちゃった場合ももう一回水で濡らすとまた再度使うこともできるし水でパレットとか筆を洗うことができますうっかり絵の具が筆の上で乾いちゃった場合も水で落とすことができます先ほども言いましたがアクリル絵の具は乾いてからは耐水性になります なので水で洗い流せません私は結構ガラスのパレットを使ってるんですけどこういうブレードでザーッとね剥がしたりしますもしくは持ち運びの時は使い捨てのパレットを使っています筆にアクリルのがついて乾燥しちゃった場合は洗うのが困難になります アクリル絵の具で描いた作品に水がついちゃった場合も耐水性なので水に流れ落ちるってことはないんですけど水彩絵の具とかガッシュで描いた作品は水に濡れるとその濡れた部分がね溶けちゃったりしますで先ほども言ったんですけどガッシュっていうのはアクリルガッシュっていうのと不透明水彩っていうのがあってアクリルガッシュの場合は乾燥後は耐水性になりますなので今のポイントだとアクリル絵の具と同じような考え方でいいと思います で次は絵の描き方ですね水で薄めるサラサラタイプと濃く塗りたくって描くベトベトタイプというのは私が勝手に考えた分け方なんですけど水彩絵の具透明水彩絵の具っていうのが水で薄めて描く一般的なものですね私はガッシュも同じように水で薄めて描いています水浸しにした絵の具を紙に染み込ませるようにして描きますまあ、染み込まない場合もありますしちょっと 濃いめにして書くこともありますけど水彩絵の具あんまり濃くして書くとひびが入っちゃうことがありますであの薄く書くのでちょっと薄くて淡い感じの絵が描きたいという方には透明水彩絵の具がおすすめですガッシュ不透明水彩絵の具ですね私も同じように使ってるんですけどガッシュの方がちょっと色素が強いみたいで私の場合は水彩絵の具のような描き方でちょっと強い色をのせたい時にガッシュを使います アクリル絵の具でも水で薄めてそういう風に描くことができますですが先ほども言いましたが絵の具が乾燥した時に耐水性になるかならないかで乾いてからの描き方がちょっと変わってきますで乾いても水で溶ける場合は乾燥してからもまた水で溶かしたり他の絵の具混ぜたりっていうこともできますである程度は上からまた描くこともできます アクリル絵の具の場合はもう完璧に耐水性なのでそれが水に溶けちゃうことを気にしないで上から重ね塗りができます で次は濃く塗りたくるベトベトタイプの絵の具ですねでそれはアクリル絵の具と油絵の具ですベトベトベトベトすごい濃い分厚い絵の具をベトってね描いたりするのをアクリル絵の具とか油絵の具で描けますまあ先ほども言ったんですけどアクリル絵の具水で薄めて描くこともできます油絵の具も油絵の具用のオイルとかメディウムを混ぜて薄めてサラサラにして描くこともできます 油絵の具は乾燥するのに1週間ほどかかりますただ早く乾かすメディウムみたいのを混ぜると3日とか1日とかそのメディウムによるんですけど早く乾かすこともできますただアクリル絵の具の方が水が乾くような感じで乾きます数分とか数十分とかまあ分厚く塗った場合も何時間とかで乾きますその日の温度とか湿度にもよりますけど で早く乾くメリットは炊いてで乾燥するじゃないですかそっから上から重ね塗りしてとかそういうことが早くできますで遅く乾くメリットとしては乾くのに時間がかかるものですからキャンバスについた絵の具が長い間濡れてる状態にありますなのでその上からまた絵の具重ねるとキャンバスの上で絵の具が混ざり合いますなので例えばグラデーションをつけたりとかもしやすいですねそれが油絵の具の特徴の一つです でアクリル絵の具でも同じようにできるんですけど乾燥するのが早いもんですからカンバスにバーって色塗ってそれが乾かないうちに別の絵の具で塗るとさっき言ったみたいなことができるんですけど乾燥時間が早いんでそれ素早くしなくてはなりませんなので素早くそういう描き方をしないと乾燥してしまってまあ重ねるようになってしまうということですね で油絵のが乾くのに時間がかかるのでずっとここが濡れた状態だけど結構乾かなくてもだって重ね塗りできるんですけどまた乾いた上から重ね塗りするってまた別なんでまあそこがデメリットかなと思いますまあだからどっちが好きかっていうことですね あとね油絵の具とアクリル絵の具だと出来上がった時の質感がやっぱアクリルプラスチックと油なのでなんか質感がちょっと違います個人的には油絵の具の方がなんか質感がリッチなような気がします 何種類か試してみる方法なんですけど例えばワークショップに参加してみるなんてこともできますねもしくは自分で絵の具を買い揃えて自分で描く場合なんですが絵の具ってちょっといっぱい買うのは大変だと思いますまあ何種類買ってもいいよって方だったら <laughs> まあいっぱい買って描けばいいんですけどちょっと大変だって場合は白黒の絵を描いて試してみるっていうのもちょっと安上がりな方法だと思います水彩絵の具とかだったら 黒1本で白黒の絵が描けるしアクリルとか油絵の具でも小さい白と黒の絵の具を買えば試すことができると思いますなんで例えばアクリル絵の具と水彩絵の具を試してみたかったら絵の具3本買えば済んじゃいますねとキャンバスと紙まあアクリル絵の具だったら紙に描くこともできるんでそんな感じで試すこともできます前回の動画で水彩絵の具とアクリル絵の具で白黒の絵を描いたものがあるのでよかったら是非ご覧になってください 最後に私自身がそれぞれの絵の具をどんな経路で使うことになったかのお話をします結構くだらない理由だったりしますけどね私は物心ついた時から絵を描くことが好きだったんですけど、まあ、絵の具を初めて使ったのが確か幼稚園で水性の粉の絵の具をなんか使ったのを覚えていますで多分日本の学校へ行った人なら多くの人が私と同じなんじゃないかなと思うんですけど小学校の時に水彩絵の具を使いました小学生用の水彩絵の具ですね学校で使うやつ つですねで中学校になるとこれも多分皆さん同じだと思うんですけど透明水彩絵の具それからポスターカラーっていうのを使いましたそれから高校なんですけどなんと美術の授業のない学校へ行ってしまいましたまあ授業中に落書きとかしょっちゅうしてましたけどその頃あんまり書かなかったけど家で中学校の時使ってた絵の具を使った記憶がありますで油絵の具を初めて使ったのは大学のペインティングの授業でした私はアメリカの学校へ行っていたのでちょっと日本の大 大学と違う感じだと思いますでまあそのペインティングの授業なんですけど本当アクリル絵の具を使わなきゃいけない授業なんですけどなんか1人だけ油絵の具を買って持っていきました理由はちょっとくだらないんですけどまあ子供の時から画家といえば油絵の具って感じで油絵の具に憧れていたんですねまあそれだけの理由ですでダッシュ不透明水彩絵の具ですねこれは美術系の大学に編入したんですけどその時のブックストア美術系の学校なので小さい画材屋さんみたいなブックストアだったん んですけどそこでグワッシュを見つけてそれでなんか使ってみたっていうのはきっかけですでアクリル絵の具もその美術系の学校に行った時に初めて使いました別の学校で油絵の具使っちゃったもんだからアクリル絵の具で絵が描きたいってずっと思ってたからちょっとまた嬉しかったですそんな感じで私がそれぞれの画材を選んだ理由っていうのは使い勝手とかじゃなくてすごいいい加減な理由だったり成り行きだったりしたわけですだからこの絵の具ちょっと使ってみたかったとかなんとなくとかなんかそんなんでも絵の具は